Я не смогу. Нет. Осталось слишком мало времени. In light time. Восемь минут назад. В ангаре номер 48 произошло побоище. Там бомба. Погибнут тысячи. Миллион. Стой! Не надо этого делать! Не подходи! Я сейчас все взорву. Ты можешь погубить миллионы невинных людей. Раз, два, три. Стой! Видимо, я двигаюсь настолько быстро, что все вокруг замерло. Осталось мало времени. Эта бомба имеет три фазы. Первое синее свечение, второе желтое, а потом фиолетовое, а потом конец. Не выйдет. Просто не сработает. Взрыв атомной бомбы – это термоядерный синтез. Сможем ее стабилизировать, предотвратим взрыв. Один заряд моей молнии равен половине мощности этой бомбы. Так давай кинем молнию вместе, тогда мы предотвратим взрыв. Точно, да, давай. Давай. У нас, наверное, выйдет. Начнем. Должно было сработать. Давай попробуем еще раз. Нет, нужно искать другие варианты. Так, опять не получилось. О! Если воспользоваться крест-заморозкой, можно стабилизировать реакцию. Но как же мы это сделаем? У меня ж есть сверхспособность крия заморозки. Ты что, забыл? Начнем. Почему не работает? Видимо, все из-за высокой скорости. Странно. Опять не получилось. Ага. Иди без меня. Что? Почему? Я потратил все свои силы. Мне придется выйти из лайтайма. Ты справишься. Увидимся, когда у тебя все получится. никакой информации. Я не смогу. Нет. Осталось слишком мало времени. Хотя, если привлечь силу скорости, то может сработать. Ее молнии может хватить. Мне надо разогнаться до семи махов, чтобы открыть брешь в силу скорости. проснись же. Ну проснись. Ну проснись же. Проснись. Проснись. Проснись. Ну, Нет? Хорошо. Питаться – это не обо мне. Эту запись должны были разослать после взрыва, но, к счастью, его не было. Ты молодец. Ты тоже. Началось. Суббота, Вячеслав Суббота, Вероника Суббота, режиссер Алексей Суббота.